السلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا YouTube channel Al Makkah tech business صاحب تو دوستو مارکیٹ کی صورتحال تو آپ کے سامنے ہی ہے لیکن اس ڈپ کھاتی ہوئی مارکیٹ میں ایک ایسی سنگین غلطی ہے جو آپ نے قطن نہیں کرنی لہٰذا آپ اپنے کوائنس کے اپنے پورٹ فولیو کے تو خود مالک ہیں اس میں میرا کوئی اختیار نہیں لیکن اس ڈوبتی ہوئی مارکیٹ میں آپ جب اپنا پورٹ فولیو دیکھتے ہوں گے تو یقیناً آپ کا دل بھی ڈوبتا ہوگا تو اس ویڈیو میں میں آپ سے پرائز پریڈکشن شیئر کرنے جا رہا ہوں شیبہ اینو کی ڈوج کوائن کی اور اے ڈی اے کے بارے میں جو آپ کے آنے والے ٹائم کے لیے لائے عمل تیار کریں گے یہ ویڈیو آپ کے لیے آگے چل کے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آپ ہیں کرپٹو کے ہولڈرز اور اگر آپ کو ایسی صورتحال کو فیس کرنے کی اگر عادت نہ رہی اور نہ پڑی تو آپ کبھی بھی کرپٹو میں خود کو ٹرین نہیں کر پائیں گے تو دوستو اس ویڈیو میں آگے چل کر کے میں آپ سے شیئر کروں گا تینوں کوائنز کے بارے میں آنے والے وقتوں کی پرائز پریڈکشن جو یقیناً آپ کے تجربے میں بہت زیادہ اضافہ کرنے والی ہے تو دوستو بنا دیر کیے بڑھتے ہیں مارکیٹ کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک اور چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب تاکہ آپ کو آنے والے دنوں میں مزید ہر پروجیکٹ کی انفارمیشن ملتی رہے اور کرپٹو کرنسی کی سٹیبلٹی کو لے کر بھی ہر خبر جو ہمیں موصول ہو ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں اور آپ کو فوراً اس کا جو نوٹیفکیشن ہے ملتا رہے تو بنا دیر کیے بڑھتے ہیں مارکیٹ کی طرف تو دوستو بنا دیر کیے ہم نے شیبا انو کا جو چارٹ ہے وہ اوپن کر لیا ہے لاسٹ سترہ گھنٹے سے شیبا انو کا جو ریزسٹنس لیول تھا وہ فور زیرو ٹوینٹی ایٹ تھا اس کے بعد فور زیرو ٹوینٹی نائن اس نے اپنا سپورٹ لیول بنایا لیکن ایسا کیا ہوا کہ مارکیٹ یہاں پہ آ کے اٹھارہویں گھنٹے میں ڈراپ کر جاتی ہے تو دوستو ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ اپنے پورٹ فولیو کو اس صورتحال میں دیکھ رہے ہیں اور آپ کا کسی بھی صورت میں اپنا دل گھٹ رہا ہے یہ دیکھ کر کے یہ کوائن کیوں بار بار نیچے جا رہا ہے تو اس کی ایک ریزن ہے کہ موسٹ یعنی کہ سینئر کوائن بٹ کوائن اس وقت کر چکا ہے کریش اور ہم نے آج کی جو صبح کی نیوز تھی اس میں آپ کو بتایا تھا کہ بٹ کوائن کی صورتحال 38,000 کے اوپر پریڈکٹ تو میں کافی دیر سے کر رہا ہوں لیکن مزید بدھ کے دن تک بٹ کوائن کی صورتحال کچھ اچھی دیکھنے کو نہیں مل رہی تو اوبیسلی یہ چیز چھوٹے کوائنز کو میم کوائنز کو افیکٹ کرتی ہے تو ذہن میں رکھیے گا اگر آپ ہیں شیبا انو کے ہولڈر تو میں آپ کو ایک ریکویسٹ کروں گا کہ یہ غلطی مت کیجیے گا کہ اگر مارکیٹ کو ڈاؤن فال کی طرف آتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں تو آپ اپنے کوائن کو لیٹ سپوز آپ سیل کر دیتے ہیں اگر ہم لو کی بات کریں تو شیبا انو اس وقت تک فور زیرو ٹوینٹی سکس کا لو لگا چکا ہے اور اس وقت تھوڑا تھوڑا ریکور کر رہا ہے ذہن میں رکھیے گا دوستو آپ کے پاس شیبا انو کی تعداد سیف مون کوئن کی طرح ٹریلینس میں پڑی ہے ملینس میں پڑی ہے اگر آپ کل کو ریکور کرتے ہیں تو بہت اچھا ریکور کر سکتے ہیں اور آپ کا پروفٹ ہزاروں لاکھوں میں جا سکتا ہے لیکن آپ کا اگر لوس ہے تو وہ ابھی بھی بہت کم ہوگا لیکن اگر آپ کی اس میں انویسٹمنٹ مان لیں کہ لانگ ٹرم کے لیے ہے مطلب تین چار سال پانچ سال کے لیے ہے تو یہ کوائن آپ کے لیے بہت ہی فائدہ دے کر کے جا سکتا ہے ذہن میں رکھیں موجودہ صورتحال میں کوئی ایسی نیوز نہیں جس نے شیوا ان کو افیکٹ کیا ہو بلکہ اس سے جڑی مارکیٹ کی تمام نیوز بہت پازیٹیو ہیں جیسے کہ میں آپ سے ایک نیوز شیئر بھی کر لیتا ہوں تو دوستو ایک نیوز میں آپ سے کوئی اتنی زیادہ اہم نہیں ہے لیکن بہت زیادہ پازیٹیو ہے کہ Shiba Inu at the forefront of the next moon leap three groundbreaking feat expected of Inu in دو ہزار بائیس تو دوستو اس خبر میں ان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ شیبا انو سے لے کر مارکیٹ میں بہت ہی زیادہ اچھی نیوز موجود ہیں لیکن وہ کبھی بھی افیکٹ اس لیے نہیں کریں گی کہ most senior coin Bitcoin جو مارکیٹ کو لے کر چلتا ہے وہ مسلسل کریش ہو رہا ہے اور اس کے کریش ہونے سے دوسری تمام مارکیٹ کے کوائنز کے اوپر لازم فرق پڑتا ہے تو ذہن میں رکھیے گا کہ اگر اس موقع پر آپ اپنے کوائن کو اپنے پورٹ فولیو سے نکال دیتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس کے بدلے میں پھر بائی کیا کریں گے اگر آپ اپنی اس لانگ ٹرم کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو نکال کر آپ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ لوس میں وہاں سے نکلیں گے کوئی بھی اس وقت ایسا شخص موجود نہیں ہوگا جو شیبہ انو میں پلس کے اندر اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ دکھائی دے گا کیونکہ لاسٹ ٹائم جب اس نے ہائی لگایا تو لوگوں نے اس سے ہائی ایکسپیکٹیشن کی اور میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں بتاتا ہوں کہ ہائی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ ہمیشہ بندے کو ہرٹ کرتی ہیں اور آپ کی بائنگ اگر اس وقت فور زیرو سیونٹی کی بھی ہے تو آپ نے تقریباً forty five four zero forty five تک کے لوس میں آپ جا چکے ہیں اور فور زیرو ٹوینٹی سکس کی صورتحال اس وقت آپ کے سامنے بن رہی ہے تو دوستو شیبا انو سے جڑے ہوئے پروجیکٹ میں سے ایک خبر بھی مثال کے طور پہ آپ کو پوزیٹیو دیکھنے کو ملتی ہے تو آپ کا سارا لاس پورا ہو سکتا ہے تو اب بڑھتے ہیں ڈوج کوائن کی طرف جس کی آلسو مارکیٹ میں زبردست خبریں موجود ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے شیئر کروں گا ایک پرائز چارٹ تو دوستو اب بات کرتے ہیں ڈوج کوائن کے بارے میں اگر ہم اس کا کمپیریزن شیبا انو کے ساتھ کریں تو ایگزیکٹلی یہ پندرہ سینٹ کے بعد تقریباً پندرہ اشاریہ پانچ کا جو سپورٹ لیول بناتا ہے اور ایگزیکٹلی اسی کی طرح ڈاؤن فال کا شکار دکھائی دے رہا ہے obviously seems to be like Shiba Inu اور ریزن کیا ہوئی بٹ کوائن کا اس وقت مسلسل کریش ہوتے جانا اور ڈوج کوائن کو ہم کمپیئر کریں اس وقت شیبا انو کے ساتھ تو اس کی مارکیٹ ویلیو ایگزیکٹلی اسی طرح ہی انکریز ہو رہی تھی اور اسی طرح ہی یہ کوائن نیوز میں رہتا ہے اور اوبیسلی ٹاپ ٹوینٹی اور ٹاپ ٹین کے یہ کوائنز ہیں لیکن اس وقت آپ کو ڈاؤن فال کا شکار دکھائی دے رہے ہیں ایسے موقع میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی جگہ پر آپ کو ایسا لگے کہ آپ نے اس میں ریکوری کرنی ہے تو پہلے تو آپ کی حکمت عملی ہونی چاہیے کہ آپ اسے روک کر رکھیں اپنے پورٹ فولیو میں اور مزید کے لیے جدھر مارکیٹ سٹیبل ہوتی ہے مثال کے طور پہ تین دن میں مارکیٹ اگر مزید کولیپس کر جاتی ہے تو آپ اسے اپنے پورٹ فولیو میں مزید ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کوائن ایسے کوئنز ہیں جو آپ کو کل کو فائدہ دے سکتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ میں آپ کا فائنانشیل ایڈوائزر نہیں ہوں آپ چاہیں تو آپ اپنے دل کی بھی کر سکتے ہیں لیکن ایسی صورتحال میں ہمیں موصول ہو رہے تھے بہت زیادہ میسیجز بہت زیادہ ای میلز کہ آپ ہمیں ڈوج کوائن اور شیبا انو کی مسلسل ہمیں اپڈیٹ کیوں نہیں دے رہے تو اپڈیٹ کے طور پہ میں آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ میری طرف سے آپ کو ہولڈ کے سوا اور کوئی مشورہ نہیں ہوگا کیونکہ میں خود ان دو کوائن کیا جو تیسرا آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں ان کے اندر اکثر ٹریڈ کرتا ہوں اور یہ ان کے اندر آپ کے صبر کا مظاہرہ آپ کو بہت ہی اچھا پروفٹ دے سکتا ہے جیسے کہ لاسٹ ایئر دو ہزار اکیس میں مارکیٹ تیس ہزار انتیس ہزار تک چلی گئی تھی تو مس آپ اپنے آپ کو پریپیڈ رکھیں کسی بھی چیز کے لیے اور یہی ٹریڈ کا دوسرا نام ہے تو دوستو اگر ہم بات کریں اے ڈی اے کو اس کو ڈوچ کو لے کر کسی نیوز کی تو نیوز بھی اس میں کوئی آپ کو نیگیٹو دیکھنے کو نہیں ملتی آپ کے سامنے میں نے ڈوچ کو اوپن کیا ہے کہ Dogecoin creator criticises Mozilla for environmental stance on crypto کوئی بھی ایسی نیوز آپ کو نہیں دیکھنے کو ملے گی بلکہ Dogecoin creator slams Mozilla for pausing crypto donations یعنی کہ ریسنٹلی موزیلا نے جو اپنی ڈونیشن لینے سے جو پوز کر دیا اس چیز کو کہ وہ کرپٹو میں ڈونیشن نہیں لے گا تو الٹ ڈوج کوائن کے جو آنرز ہیں انہوں نے اس بات کو کرٹیسائز کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا اور کیونکہ ڈوج کوائن اس چیز کے اوپر بولنے کا حق رکھتا ہے یہ کسی بچے کا کوائن نہیں ہے یہ ایک ہائیلی سپورٹڈ کوائن ہے ایک ٹیسلا کے آنر سے ریلیٹڈ باتیں اس سے آتی ہیں تو دوستو اب میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ آپ کو جو تیسرا کوائن ہے اس کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے تو دوستو اے ڈی اے کوائن کا جو چارٹ ہے لاسٹ ٹوینٹی فور آر کا وہ میں نے اوپن کر لیا ہے اور اس کی بھی صورتحال پہلے دو کوائن جیسی ہے یہ موسٹ سٹیبل کوائن ہے اور ڈیلی ارننگ کے طور پہ میں آپ کو پہلے بھی ریکمینڈ کر چکا ہوں بہت زیادہ پروفٹ دینے والا کوائن ہے اور ون آف دوز کی یہ میرا فیوریٹ کوائن ہے لیکن مارکیٹ کے ٹوٹنے کی وجہ سے اے ڈی اے نے اپنا آپ یہاں پر آ کر چھوڑ دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا سپورٹ جو تھا وہ ون ٹوینٹی تھا اور رزسٹنس آپ کے سامنے موجود ہے لیکن مارکیٹ یہاں سے ایگزیکٹلی کولیپس کر چکی ہے اب بات کرتے ہیں بائنگ کی تینوں کوائنز کو لے کر اس ٹائم بگڑتی ہوئی صورتحال میں آپ نے کسی کوائن کو بائے نہیں کرنا اس کے لیے میں آپ کو مزید اپڈیٹ دینے والا ہوں آپ نے کرپٹو ڈیلی انالیسس کی جو میں ویڈیو آپ سے شیئر کرتا ہوں وہ ہوتی ہی آپ کو ڈیلی مارکیٹ کے ساتھ اٹریکٹ رکھنے کے لیے ہے اگر آپ مارکیٹ کی طرف دیکھیں گے نہیں اس سے آپ اگر آپ نے اپنے آپ کو رکھ چھوڑا ہے اس بات کے لیے کہ جی مارکیٹ جب اوپر جائے گی میں نے تب اٹریکٹ ہو کے کرپٹو کا رخ کرنا ہے تو یہ آپ کی بے وقوفی ہے کسی بھی ٹریڈ کا یہ اصول نہیں ہوتا کسی کاروبار کا بھی تو ذہن میں رکھیے گا کہ ٹوٹتی ہوئی اس اس مارکیٹ میں آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی کہ آپ اپنے پورٹ فولیو سے ان تینوں کوائنس کو اگر آپ نکال دیتے ہیں تو پھر کیا آپ کوئی ایسا گھٹیا کوائن جا کے بائی کریں گے جسے میم کوائن کہتے ہیں اور میم سے بھی کوئی موکٹ کوئی تھرڈ کلاس کوائن جس میں آپ جیسے نیو لسٹڈ میں آپ انوالو ہو جاتے ہیں تو ذہن میں رکھیے گا کہ اگر میں کیونکہ بار بار آپ کو ہمیشہ یہ بات کہتا آیا ہوں کہ I am not your financial advisor آپ اپنے اچھے برے کا خود خیال رکھ سکتے ہیں لیکن کیونکہ آپ ہمارے چینل کو پراپرلی دیکھتے ہیں تو ہماری طرف سے آپ کو ہولڈ کا ایک میسیج ہوگا ہولڈ کریں ہولڈ از گولڈ اور انشاءاللہ آپ کو آنے والے وقتوں میں فائدہ ہوگا کیونکہ بٹ کوائن کی ایک روٹین ہے کہ وہ ہمیشہ ایک بڑا ہائی لگانے سے پہلے ایک بڑا لو بھی لگاتا ہے تو دوستو اجازت چاہتا ہوں ہوپ فلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے گا چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اللہ حافظ